Selamat sejahtera dan sawadikap sahabat-sahabat semua EP ke-13 Kali ini kami akan bawa sahabat-sahabat mengenali trek dari Gerta Sanggul ke Pulau Betung Bagi pengemal MTB, anda harus cuba trek ini Kami, Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Selamat datang ke Expansion Team Channel. Track kali ini berada di Getak Sanggol, Pulau Pinang. EP kali ini, kami akan perkenalkan tracks dari Getak Sanggol ke Pulau Petong. Tracks ini bermula di Getak Sanggol, Pulau Pinang atau koordinasi 5.28150 3, 0.190265. Jarak trek ini lebih kurang 6 km dengan ketinggian lebih kurang 185 meter. Sekarang, mari kita turun padang menyaksikan suasana kayuhan dan melihat keadaan trek EP pada kali ini. Okey sahabat-sahabat, ini adalah kayuhan pertama setelah sudah dua dos vaksin sudah lepas tempoh 14 hari lepas jadi wasit. Jadi hari ini merupakan kali pertama kita buat kayuhan. Kayuhan hari ini kita buat di Getah Sanggol untuk pergi ke Pulau Betong gunakan jalan ini. Jadi jom kita mulakan perjalanan. sahabat-sahabat kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2.27 km Uh, jadi di sini merupakan tempat yang saya cadangkan ataupun saya syorkan untuk sahabat-sahabat semua berhenti untuk menikmati keindahan pemandangan di ah, Angkatan ini. Jadi kita berhenti sebentar. Okey. Okey, sahabat-sahabat. Jadi kita pun selesai membuat kayuhan uh, daripada getak sanggul ke Pulau Betong. Okey, jadi jarak lebih kurang jarak lebih kurang 6 km. Jadi sampai setakat ini saja video kayuhan saya pada kali ini. Saya akan buat secara simple selepas ini. Jadi ikuti channel kami Expansion Team Channel untuk track seterusnya.